Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ga? Ya, baik. Ape ape. Ayo lagi, Waalaikumsalam. Nanti kan nih. Oh. Ayo eh, cah, ini cah. Sebelum gue cah. Mundur. Ye, moga moga. Eh, siapa sih kan? Atau. gini. Eh. Ayo. Aduh, di eh, ah, Yuk, dan diwitir apa teh? Aku iya. ini lah di kumpul deh. Ya. Ket tolong buruan oh padai. Ya. Eh. Ya. Ya coba kok aja. Ayo bisa. Ayo wae, yen ora iso semesan an wae. Eh, terima kasih. Yo, udah itu buka ya iya juga eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Ya, terima kasih teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk bisa datang ke tempat saya ini acara rapat pemuda ya Sebelum rapat dimulai, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan ketua pemuda. Yang ketiga, laporan bendara. Yang keempat, laporan seksi-seksi. Yang kelima, acara inti. Yang keenam, acara lain-lain dan yang ketujuh penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan sebelum rapat dimulai marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa dipersilahkan cukup ya memasuki acara yang kedua yaitu sambutan pernikahan muda Waalaikumsalam Salam berarti Salam Salam berarti Salam Salam berarti Salam Terima kasih Ya terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir pada rapat hari ini dan langsung aja ya agenda malam hari ini kita akan bahas tentang masuki acara yang selanjutnya yaitu laporan seksi-seksi pada seksi olahraga saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya akan melaporkan dari sesi olahraga dalam rangka 17-an kita akan mengadakan lomba sepak bola, badminton, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya dari seksi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya akan melaporkan dari seksi sosial. Pada hari Minggu kemarin kita sudah melaksanakan gotong royong buat acara 17-an ya. Ya. Sekian ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry telat. Wah, wah, wah. Maka kalau eh, kita lutanya adakan gadai. Harusnya ya. Kalau gadai kan kita malah kurang setuju ya, soalnya penilaiannya kayaknya terlalu rumit. Gimana mungkin ada pendapat lain dari teman-teman nah, saya. Kalau menurut saya kalau gadai tuh cara penilaiannya kita tentuin waktunya aja. Jadi umpamanya per 5 menit kita hitung dapat gajinya berapa itu gimana kalau yang lainnya ya kalau saya setuju sama Mbak Wima soalnya kan ini pengunjungnya juga banyak jadi nanti kita bisa membantu yang yang lain masuk mas kalau makan itu kan mirip-mirip juga ya jadi ya nggak ya jadi keputusannya eh, lomba kita tapi ada kan? Gimana? Setuju? Setuju! Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya akan membacakan hasil rapat pada malam hari ini. Yang pertama, lomba yang akan diadakan pada tanggal 17 Agustus yaitu lomba gadeng. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.